selamat sore masih bersama channel kita belakang gua ini lagi ada kedatangan tablet yang baru datang warna merah tahun 87 ini AC dingin ini udah port steering tapi kenapa disebut kotak ya karena belakangnya ini kotak nah kalau yang kapsul itu yang pernah sebelum sebelumnya di video sebelum sebelumnya udah gue tayangin itu kapsulnya kali terlalu bentuk seperti kapsul ini kotaknya ini tahun 87 surat lengkap pajak hidup oke okay guys kita lihat videonya ini ya bisa kalian cek langsung video kita oke okay, guys interiornya cuman ini udah rubahan ini kosong cuma ada sound doang belum power window dashboard oke okay ya masih rapet speedometer mantap asik tapi ini belum RPM bensin semuanya normal temperatur normal cuma belum RPM aja sensen nyala lampunya ini AC ya, dingin guys AC nya bearing mobil 2 tapi masih mencukupi lah dirapi interior ya supaya rapat cakep audionya ada ini kaset <laughs> gue nggak ada USB cuman DVD doang kayak gini kelebihannya dia ini Atron belum port sharing tapi ini udah modifikasi dapatnya ini udah port sharing jadinya bagasinya mesin halus kenapa standaran cat semuanya bisa dilihat ini dia Toyota Starlet di tahun 87 86 ini yang kotaknya body tadi seperti kayak di video masih lumayan tapi udah siraman kalau interior ya joknya udah rubahan mungkin yang kayak dulu itu udah kemakan usia kalau buat yang lain-lain sih kalau buat minus ini paling tinggal kaki-kakinya aja kalau mau biar suspensinya lebih empuk apa gimana karena ini belum ganti shock, jadi ya masih nyaman sih kalau buat standar mobil tua ini gua pun masih standar masih enak juga cuma emang ini yang versinya belum RPM aja tadi bisa lihat video yang tadi buat siapa yang minat boleh langsung klik aja di bawah oke guys terima kasih juga buat kalian yang udah ngikutin channel kita dan yang belum ngikutin klik aja subscribe dan like nya jangan lupa guys karena kalian udah mendukung buat channel kita tetap maju Oke guys ini open gue buka harga itu 27 aja hanya nego bensin ya sama bonus ketoprak dua bungkus ini siap kirim-kirim surat lengkap pajak hidup plat Jakarta interiornya bisa dilihat seperti keterangan yang tadi ya jadi emang benar-benar asli guys terima kasih ya salam